бәрекелді бізге хабарласып тағы бір көрерменіміз бар екен келесі кезекте соған берсек алло ассалаумағалейкум ассалам мен енді бір жаңағы мына әдемі маңызды мәселе болып жатыр екен маңғыстау облысынан соқтым мхм мына ханымның айтып отырған сөзі баланы мақтай беру керек мақтай беру керек деген сөзді кеңестерді келісілген деңгейде әдейі айтқым келген себебі баланы мақтай берсең ол мақтауға бала мұқтаж болып қалмай ма деген менде пікір бар сол содан кейін ол бала ары қарай сол күндердің күнінде әр жерде жүргенде тек қана мені мақтаса екен деген пікірмен жүреді соны түсіне алмадым рахмет сау болыңыз жақсы жақсы рахмет енді мақта дегенде ол жаңағы бет албатты мақтау емес қой енді таң атқаннан кешке дейін мақтау дегенде ондай емес қой иә ондай емес иә, жоқ жоқ мысалға бір тірлікті жасады да бір кішкене ғана тамақ жасады есіктің алдын тазалап қойды сонысын кәдімгідей бағалау керек та бағалап жасаған еңбегін бағалау керек ше әйтпесе біз қалай істейміз э, істеген ісің көрінбейді да көзге істемеген жерін шұқып таудай қылып айтып жаңа зекіп ұрсып ата аналар сөйтеді ғой мысалға мынаны бүйтпепсіңдер сөйтпесіңдер айтпасаң білмейсің деген сияқты сондықтан жаңа жасаған еңбегін бағалау бұл жерде еңбегін бағалап мақтап оның іші э, мысалға саған, молодец саған сендім сен істеп қойған тамақ келген кезде дайын тұрса кішкентай қыздардың мысалға болмаса үйде ол баланың жаңағы жасаған еңбектері сондай бір жасаған кітап оқыды иә сабағын жақсы оқыды деген сияқты дүниелерді да бір жасаған еңбегін көзге көрініп тұрған дүниесін кішкене үлкейтіп соны мақтап көрсету бәрекелді иә шынында да бұл жерде енді басты мәселе сезіну керек сияқты ғой иә ә, қай кезде мақтау керек иә, ә, иә. қай кезде ол бір артық болып кетеді ол бір иә. қайта бізде енді кейде мысалы мынандай жағдайлар кездеседі көп енді өнер адамдарын бір танымал адамдардың оқиғасынан естиміз бір үлкен ата аналарымыз енді көбісі қазақтың тәрбиесінің өзі ііі ә, болмысы менталитеті сондай ғой үлкен бір республикалық жарыстан басқадан жүлде алып келген кезде ата анамыз а бопты деп бар енді жаңағы тайды қайтарып келген деген <laughs> жылқыға жылқыға барып келген сияқты жібере салады дейді да сол сияқты ә, тайғам сол сияқты енді бір ол бір ар жағында бір э, шынымен э, тәкаппарлық өсіп кетпесін иә ұмтылады да жаңағы деген нәрсені қарайды иә. сондықтан бір ортасын қарау керек сияқты міндетті түрде міндетті бізде кейбір адамдарға өзі мінезіне байланысты өзінің жаңағы темпераментіне байланысты оған бір демеу жетіспей жатады иә. кейбір балаларға қайта ол артық болып жатады деген сияқты осының бір ортасын ұстануды жақсы білу керек сияқты